Eh, sì, dov'è la comparsa? No, scusate, lo stuntman. Dov'è lo stuntman? Eccolo qua, Oscar. Uh, che? Quello? Cacca. Questo, questo sarebbe lo stuntman? Eh, fidati, Oscar, questo qua sa il fatto suo. Uh, va bene. Senti, hai già visto la partitura fisica, sai quello che devi fare? Io cacca. Ah. Uh -huh. Cacca mangia. Dai, fagli vedere quello che sai fare. Porca troia! Hai visto? Ma dove l'hai trovato? Ti ricordi di quella comparsata che abbiamo fatto in Left 4 Dead? L'ho conosciuto lì! Ho capito, ma questa cosa la devo rifare io, non ce la farò mai! Oscar, non sai fare altro che lamentarti! Eh. Cazzo, Norris! No! Ma guarda, tu hai ucciso, hai ucciso, hai ucciso lo stand. Abbiamo copiato l'animazione. Ah sì, Oscar, non ti preoccupare. Uh, eh, Giacaville, senti, mi fai un favore? Di sotto okay, abbiamo capo. sfondato un cancello. Lo Ci sono delle macerie, sotto. i corpi per strada, Come sono esplose delle case. Mi dovresti cambiare anche il colore del cielo perché non va bene così, è troppo buio. Sì, signor, Magari se puoi mettere le nuvole signore. in quella zona e, e, poi questo sì, me lo sposti signore, qua. Vuoi, Dopo vuoi, vediamo... Oh! Eh, eh, è scoppiato anche Jack Evil. Ma l'Autrac dov'è Soler? Ah, oggi sì che è proprio una bella giornata. Senti, Soleil. Dimmi tutto, cara. Nel mio buio a Norlondo è scomparso il sole. Puoi aiutarmi? Ah, ah, ah. ma certo, amica mia. Ma se vuoi il sole prima, devi lodarlo. Oh, yeah. Questi non morti sono veramente degli idioti! Mi passi la crema solare? No, questa è la mia! Non è vero, quella è la mia! Non è vero, è la mia! Lo dico Frank! Non me ne frega di... Oh, oh, oh, mio Dio, non riesco più a parlare in questo modo! Aiuto! Ci serve un veterinario! Ma che veterinario, idiota! Tieni, prendi un po' di crema solare! <laughs> Resisti! <laughs> che stress. E adesso chi è? Pronto? Ora ti ho anche su Whatsapp. Drake, sei tu? Riportiamo in vita i draghi. Ah, ah, adesso sei fregato, ti farò registrare col microfono del cellulare. Non preferiresti un delizioso microfono di alta qualità? Registrerai con quello che ti dirò, altrimenti la scimmia muore! Addio, scimmia. Ok, perfetto. Senti, tieniti pronto, perché tra poco dobbiamo cominciare a doppiare, eh? Ma i draghi? Basta con sti draghi! Oscar, già che ci siamo, perché non chiami gli altri? Dobbiamo radunarci per fare il prossimo episodio della Dark Soul Adventure. Sì, hai ragione. Allora... Eh... Pronto? Black Retial? Eh, senti, mi hai preparato quel doppiaggio che ti ho inviato? Ti chiedo di perdonarmi, amico mio, ma al momento mi trovo piuttosto inabilitato ad adempiere a questo compito. Che? Dopo il lungo travaglio che sotto il mio viaggio in boletaria adesso mi trovo in vacanza, quindi potrei inviarti un altro giorno? Ma veramente ci sarebbe una certa urgenza? Ti ringrazio per aver compreso questo mio disagio. Ci rivedremo presto, mio compagno. Basta. Uh, yo, Filippi? What? Filippi! Yo! What? Filippo! Yes, sir. Yo, listen to me, Filippo. Uh, I need you to make the translation about the, the video I'm going to make. Where is this bus stop? Yeah, sure, but uh, because I don't think I can do this right now. Good, good, uh, good save the queen. I'm not actually at home, and I can't actually do the translation for every kind of video you're going to make. Yeah, that's perfect, so I'll wait for the translation. That's right, okay, motherfucker, yes! Uh, what? Good, good. Uh, see you later, Filippo, and uh, have a nice Santa Claus. Excuse me, eh, excuse me sir, I think I'm kind of lost. Beh, spero di non aver dimenticato nessuno. Ma che, eh, pronto? Oscar, quando incominciamo col secondo episodio? Eh, cioè, qui la gente sta arrivando in continuazione. Siamo tantissimi, è arrivato pure Gamma. Il secondo che... Ah, oh, Artorias! Noi stiamo aspettando di fare il secondo episodio, Oscar. Quando si comincia? Ah, è eh, certo, Artorias, eh, come no? Ma noi c'è, c'è un'interferenza. Oscar! Oscar! Garlan ha bisogno di alcol, sta per svenire. Sì, sì, va bene, noi ci siamo. Oscar! Oscar! Ah, è caduta la linea. With Gavlan, you You deal. Sì, sì, Gablan. Bravo, bravo. Vabbè, sti cazzi. Eh, a proposito di Artorias, eh, Ciccio, cazzo, bel lavoro con le musiche di Artorias, spacca i culi! Ehi, grazie, bro! Vai con il brofist! Sì, cazzo! Yeah! Ehi, Ciccio, ma con questa parrucca spacchi i culi! Grazie, bro! Vai con il brofist! Sì, cazzo! Yeah! Magari dopo ci vediamo una birra! Eh certo, cazzo! Vai con il brofist! Oh, yeah! Pronto? Buongiorno, parlo con The Prult? Eh, eh, eh, senti una cosa, volevo sapere se c'è la possibilità di doppiare in uno dei vostri video. Pronto? Pronto? Mi, mi, mi senti, pronto? Pronto! Senti, non me ne frega neanche un cazzo di salvare i, i, i, eh, il dra, i dragoni, quindi... Io... Senti, posso doppiare, sì o no? questa voce, questa voce... Ah, che poi testa di cazzo sbagli anche il mio nome nel video dei ringraziamenti! No, Picchia, no. mi ringrazia e sbagli pure nome! No, Non è Crix, è Crua! coglione! Uh, uh, uh. Ma... Ma che cazzo... Eh, non credevo di avere un cellulare anche io. Pronto? Stuprerò l'Araldo. Che? Ascoltami attentamente. Se non mi fate partecipare al doppiaggio di Dark Souls Misadventures, stuprerò l'Araldo. Non sto scherzando. ok, amico, ascolta. Prima cosa, non credo che tu abbia l'Araldo. Seconda cosa, non me ne frega un cazzo. E terzo, arrivi tardi, ci sono già passato io, amico. Che cosa? E ti ho anche riconosciuto. Tu sei quello che fa il gameplay di Dark Soul. Sei Sabaku. No, no, io non sono Sabaku. Chi è Sabaku? No, no, no, no, no, no. Non farti problemi, amico. Abbiamo tutti le nostre passioni. Se vuoi stuprarti l'Araldo, basta che me lo dici, così vengo là e vi faccio un bel quadro. Ah, ehm... Um, mm, va bene, allora quindi posso stuprarlo comunque l'Araldo? Vai dove ti porta il cuore, amico. E se vuoi doppiare nella Dark Soul Misadventure, per noi è solo un piacere. Ah, perfetto! Mm, posso doppiare Logan Gran Cappello? Uh, eh, no, non abbiamo il modello. Già, ma allora Otacon di Metal Gear Solid? Uh, non abbiamo nemmeno quello. Già, ok, allora posso doppiare Gendo Ikari di Evangelion? Uh, eh, gu guarda... Ah, no, anzi, sai che mi piacerebbe? Sosuke Eisen di Bleach, so fare la voce profonda. Ma non ce li abbiamo ah, questi sì, qua! no, anzi, sai cosa? Ovvio! Jet McQuack dei DuckTales! <coughs> Signor De Paperoni? Uh, ma guarda, ci risentiamo presto, Signor okay? De Paperoni! voglio andare in vacanza. Effettivamente una pausa non ci farebbe male. Ma non so dove andare. Forse l'hai già vista. Magari in un sogno. Un luogo dove le anime possono lenire la tua mente sofferente. Andiamo a Malta? Ok. Malta, stiamo arrivando! Aspetta un attimo. Adunque! Da, ok ragazzi, noi ci prendiamo una pausa, andiamo in vacanza e quindi per un po' non faremo video. Beh, sicuramente non per una settimana. E, e, già che ci siamo vi segnalo anche la pagina Videogames General Ita e il suo nuovo vlog dove potete trovare me e altri ragazzi che fanno video. Fai proprio cagare a fare pubblicità Oscar. Anche io ti voglio bene Lautrack ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e spero che sarà il prima possibile perché si tratterà del terzo episodio della Dark Souls Misadventure. Ci vediamo dopo per Ferragosto ragazzi. Ah, Darkus, vieni anche tu in vacanza. Diamine, spiacente Oscar. Oh. Oscar. Sto andando a farmi girare l'armatura. Oddio! Uh, ok, uh, ci vediamo alla prossima, ragazzi! Ciao a tutti!